widok na boisko szkolne oraz bieżnię Szkoły Podstawowej nr 27 we Wrocławiu przy ulicy Rumiankowej, teraz ZSP numer 10, kiedyś ta bieżnia, znaczy bieżnia, kiedyś to była bieżnia, teraz widać wszystko porośnięte trawką, drzewka, pamiętam malutkie, teraz ładnie urosły, a tutaj boisko. W dobrych czasach ładnie było wyasfaltowane.